Ergenliğin üzerinden yıllar geçse de bir türlü geçmeyen sivilce izlerinin yarattığı o çaresizliğin karşıtıyız. Çünkü biz sivilce izi karşıtıyız. Klinik olarak kanıtlanmış formülleriyle Neutrogena senin yanında, cilt problemlerinin karşısında. Neutrogena, dermatologlarla birlikte geliştirildi.